Вопрос. Как сделать скриншот экрана на планшете iPad? Отвечаем. Все просто. Нужно одновременно нажать на кнопку включения-выключения планшета. Вот она. И на кнопку Home домой. Это единственная кнопка на передней части вашего iPad. Сделать это нужно одновременно. Происходит засвет экрана. Это означает, что скриншот у нас получился. Вот так. Кнопки системные, они будут работать в любом приложении или игре. Наши готовые скриншоты можно найти в фотоальбомах. Это системное приложение, оно есть на каждом планшете от Apple. На иконке приложения изображен подсолнух. Дальше с нашим скриншотом можно делать все, что вздумается. Самое простое – отправить его себе на почту. И уже на компьютере, что гораздо удобней, обрабатывать его в графических редакторах. Например, в программе Photoshop.